السلام عليكم كاملين كي دايرين بخير لاباس عليكم آه، كاين 26 ابوني دونك كنعرفوا بعضياتنا فهمتي Les potes <laughs> كي دايرين لاباس عليكم بخير كلشي مزيان الوغ اليوم اليوم شفت واحد البلاصه زوينه وبغيت نpartager معكم الفيديو ديالها vraiment عجباتني واحد البلاصه اللي اللي قريبه للمدينه ديال بني ملال وفيها مناظر طبيعيه واعره فيها آه، بزاف د الحوايج تقدر ديرهم يعني تقدر دير camping تقدر دير les randonnées تقدر تقدر دير السباحه كاين واحد البلاصه فين تقدر تعوم في المياه طبيعيه وبارد أه كاين مناظر واعره ديال الجبال ديال les cascades وداكشي غنخليكم تكتشفوا معايا هادشي كلشي في هاد الفيديو هذا و آه، اللي مازال ما دارش ليا abonné abonna واللي ت abonna وعجباتو les vidéos ديالي وعجبو لو برينسيپ بارطاجي مع صحابو باش نكونوا واحد le réseau مزيان نبقاو نتبادلوا بيناتنا افكار اللي عنده شي فكره اللي عنده شي حاجه ما ياجوتيها اللي عنده شي conseil ليا اللي اي حاجه je suis ouvert يعني مرحبا بكم ونخليكم تتابعوا الفيديو شكرا ايا امينه فقط الصباح بكري صباح الخير <laughs> فقط الصباح بكري شدينا الطريق وجينا الوغ نهار زوين الشمس مزيانه السما زرقاء شي هذاك c'est un peu dangereux, mais regardez ça. Alors انا دخلت لكم واحد البلاصه هنايا فيها واحد المكان traditionnel alors عندهم هنايا كيلو التفاح انا جيت على الراس ديال الشلال vraiment traditionnel قديم رائع هادشي وين normalement alors اللي بغيت نقول لكم على قبل هذاك الرحى ولا هذاك اللي كي كيطحن القمح فهو فهو كيخدم بال بالقوه ديال الماء ديال الشلال Alors هذاك الشلال كيدوز هو اللي كيخلي داك الرحى كيدور كيف هذا بحال واحد الماكينه ايكولوجيك يعني صديقه للبيئه صاحبي الو انا جيت هنايا لقيت لكم واحد البلاصه عاوتاني شوف معايا انا واقف هنا الو من بعد بزاف ديال مشيت من الفوق حتى لهنا كي مشهوره البلاصه هذه هي واحد البلاصه رائعه ماني رائع حنا دابا قربنا نوصلو لتحت كاع ديال الشلال قرينا غير شويه ديال les marches شويه ديال الدروج و غادي نوصلو غادي نديرو شويه ايوا حنا وصلنا Voilà. فينيس ديال المغرب قرب يكون هنا باش نشوفوا المنظر مزيان اللي ما تابوناش معايا تابونا معايا يعني وديروا جيم ولا ديروا جون امبا عندكم يعني شي remarque ديروها معايا حاشا هو المنظر بحال هاد البلايص تقدروا تشريو بحال هاد البلاصه هادي قاعه اميناجي ما عرفتش واش نقدر نصور ولا لا قاعه اميناجي كيكون عندها واحد المنظر من هي غالبا كيكون على الشلال بحال هاد البلاصه خدينا واحد شويه الى وصلنا ليها غادي نصور لكم باش غتشوفوا البلاصه تقدر تجلس فيها توت لا جورني نهار كامل تبقى جالس فيها تاخد الغدا ديالها دوز النهار tranquille شحال هاد البلايص واحد ديال لاطونت ديالو normal الدراري عايشين كيدوزو الوقت c'est bien c'est vraiment bien مزيان الواحد وراه ديك الثلجه اللي كاين هادو هما les les coins لي قلت لكم ديال الكامبينغ كتقدر ت installer les tentes ديالك بحال هكا الناس انستالين هنايا قدامهم la nature اسيدي tranquille بخير <laughs> restaurant هاواي <laughs> غاية البلاصة تاع السادات التوكيل هنا كذاك واحد شي باصات قرب شي طابل عندك هنايا هاد لابي ان شاء الله غادي نتغداو بسم الله طاجين ديال الوجود عرفتي شنو هي الواعر في هادشي كامل هي انك آه، oui كتهبط c'est bien. ولكن في الاخر ديال la journée ديالك ولا في الاخر ديال ال vacances ديالك خصك هنا في كاين المشكل اش نقول لك mais مزيان على الصحه هادشي اللي نقدر نقول camping تسلق تسلق الجبال واحد الدريجه جات امينه فيها امينه راه انا وياها نوب على واحد الصاك كل مره كنشوف الله الله الله والعليا قلبي بيسمع الله الله لي جون خالقين السعادة سي بيان غنتعمق يا زيد سيت يلا علي هوب هوب شنو غادي نقول لك اصعب حاجه في هاد اصعب حاجه في هاد l'affaire هادي هي انك تكون طالع ملي كتكون طالع تتمحن vraiment الا مشيتي لنصحك خلي شويه لينيرجي باش باش تطلع simplement voilà طلعت انا الاول في في الجروب خليت امينه مورايا خديت هاد الصاك اللي كنتنعوبو عليه جوجنا انا دابا غادي نمشي نريح ونتسناهم بمهجه